हाँ तो वो ये था कि हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है फिर थोड़े बड़े होते अरे यार तुम सुन लो ना गान हाँ, यार आगे, आगे, आगे। <laughs> कि हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है फिर थोड़े बड़े होते ही किताबों का बोझ डाल दिया जाता है बड़े लाड से रखा जाता है बड़ा प्यार किया जाता है कभी कभी गलतियों पर डांट भी दिया जाता है तो कभी कभी शरारतों पर हमें मार भी दिया जाता है और फिर हमारे रोने पे हमें पुचकार दिया जाता है और बड़े प्यार से समझा दिया जाता है कि तुम लड़के हो ऐसे रोया थोड़ी जाता है तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी आंखों में कैद कर दिया जाता है तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे दिमाग में बांध दिया जाता है तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे मार्क्स पे जज की जाती है तो तुम्हारी औकात तुम्हारे कपड़ों से ही बता दी जाती है तुम्हारी ताकत तुम्हारी बाजुओं से नाप ली जाती है तो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे शक्ल से ही समझ ली जाती है तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम पर हंसा जाता है तो तुम्हारी सफलता पर किस्मत का टैग लगा दिया जाता है तुम्हारे प्यार को कितना इजीली चुतियापा कह दिया जाता है तो तुम्हारी की गई चीज़ों को पागलपन समझ लिया जाता है तुम्हारे दिल टूटने पर हाथ में मदीरा थमा दिया जाता है तो तुम्हारे अधूरे प्यार को कटवा लिया का टैग दे दिया जाता है तुम्हारे फीलिंग्स का गला घोट दिया जाता है तुम्हारे इमोशंस को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और बड़ी सरलता के साथ कह दिया जाता है कि तुम लड़के हो ऐसे टूटा थोड़ी जाता है अरे क्या बात है यार गाइस गाइस गरीबों पे हो oh! क्या खूबसूरत लिखा है अबे लौंडे रो पड़े क्या कर रहा है तू रो रहे हैं लौंडे चैट में रो रहे हैं sorry they are crying you तो वो ये था कि हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है फिर थोड़े बड़े होते अरे यार तुम सुन लो ना गाना हाँ यार आगे, आगे, आगे। कि हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है फिर थोड़े बड़े होते ही किताबों का बोझ डाल दिया जाता है बड़े हम्म। लाड से रखा जाता है बड़ा प्यार किया जाता है कभी कभी गलतियों पर डांट भी दिया जाता है तो कभी कभी शरारतों पर हमें मार भी दिया जाता है और फिर हमारे रोने पे हमें पुचकार दिया जाता है और बड़े प्यार से समझा दिया जाता है कि तुम लड़के हो ऐसे रोया थोड़ी जाता है तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी आंखों में कैद कर दिया जाता है तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे दिमाग में बांध दिया जाता है तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे मार्क्स पे जज की जाती है तो तुम्हारी औकात तुम्हारे कपड़ों से ही बता दी जाती है तुम्हारी ताकत तुम्हारी बाजुओं से नाप ली जाती है तो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे शक्ल से ही समझ ली जाती है तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम पर हंसा जाता है तो तुम्हारी सफलता पर किस्मत का टैग लगा दिया जाता है तुम्हारे प्यार को कितना इजीली चुतियापा कह दिया जाता है तो तुम्हारी की गई चीज़ों को पागलपन समझ लिया जाता है तुम्हारे दिल टूटने पर हाथ में मदीरा थमा दिया जाता है तो तुम्हारे अधूरे प्यार को कटवा लिया का टैग दे दिया जाता है तुम्हारे फीलिंग्स का गला घोट दिया जाता है तुम्हारे इमोशंस को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और बड़ी सरलता के साथ कह दिया जाता है कि तुम लड़के हो ऐसे टूटा थोड़ी जाता है अरे क्या बात है यार गाइस गरीबों oh! पे हो क्या खूबसूरत लिखा है अबे लौंडे रो पड़े क्या कर रहा है तू रो रहे हैं लौंडे चैट में रो रहे हैं दे आर क्राइंग यू